Есть. кетті ғой сен тапты Айла алып тұрсың жоқ отпускный алыпсың иә жоқ анда ақша тауып алып тұрсың е анда не алды мені жұмыстан айдап жіберді білесің бе жұмыстан алып кетпедім бе шынында ғой не сүйін атасың анда башкаларды алып барып камап атат мені жөн эле айдап ийбедиби карачы келді келди карачы